Mannele geht staaien auf. Split steen. Streu de sok voll malen auf. Es klingelt an der Schall, ding dong, klopft an der, tok tok tok. Und Bonjour Mamsel. <laughs> Mannele geht auf. Es blieb stehen. Es trat Sackvoll warme Luft. Es, es klingelt an der Schall, es klopft an der Tür und Bonjour Madame. <laughs> <laughs>